diante do Chelsea. vitória por eh, quatro bolas a duas em eh, Stamford Bridge. Já a equipa do Man United perdeu em Anfield com o Liverpool por 4 bolas a 0. E hoje vamos lá ver, eh, tudo é possível. Recordar que na primeira volta, em Old Trafford, o Man United venceu o Arsenal por 3 bolas a 2, com um de Bruno Fernandes e dois de Cristiano Ronaldo para o lado do Arsenal. Tinham marcado na altura, na primeira volta. Até sem incidentes, mas a verdade é que são fantásticos. Arsenal! Falhança incrível da defesa do Man United. Lá está Saca! E o golo! 1-0 para a equipa do Arsenal. Minha Nossa Senhora! Que manteiga, pão, eh, manteiga com pão na defesa do Man United. E depois Ronaldo a lançar Elanga. Este a pôr à prova o guarda-redes da equipa do, Arsenal, Aaron Ramsdale. Mais uma vez a repetição aqui deste batida já para a entrada do Nuno Tavares. Lá está ele a dominar na área. Pode ir agora para o empate. O remate a sair, defendeu! Bela defesa da Aaron Ramsdale. Temos jogo. Sim, um jogo muito, entrar muito, muito, com muita intensidade. E aqui é uma boa... Saca. Esta entrega em saca. Atenção ao cruzamento. Para o craque português, Ronaldo, dizem eles. E são adeptos de outros sim, clubes que prestam esta bonita homenagem. é isto que eu digo, no futebol é isto, é a alegria, é a motivação que dão, é o espetáculo. Saca esteve no golo da equipa do Arsenal, lá está ele, saca, tocando para... Ui. Atenção, marca reposição, pode marcar o Man United, sai lavado! Bruno Fernandes, capitão do Man United nesta partida, é ele que tem nos pés a possibilidade de fazer um empate. Atenção, é mais um cruzamento. Aposta as, todas as fichas do lance, o Arsenal bateu, Martin Odegaard, para fora. O contra-ataque, atenção, pode sair o golo. E a defesa de Aaron Ramsdale. Tem estado realmente o Man United imparável. Chegada de Eden Nketiah, atenção, falta ali sobre Nketiah quando se preparava para bater eh, para a baliza. Terá sido Elanga? Sim, Elanga. É. É Atravessar por um momento complicado, bola colocada lá na frente, era para Cristiano Ronaldo. É de Nketiah, deixar para Smith Row, Nuno Tavares, o Ronaldo, Ronaldo para Dalo, outra vez Cristiano, remate de Cristiano Ronaldo, vai fora. uma Está boa, melhor o Man United. Sim, uma boa jogada, uma boa variação do, do corredor, Começaram no corredor esquerdo após um lançamento. Ter eh, na trave, ainda mais para Cristiano Ronaldo. E perto de Mohamed El Nani. Chega ainda Sancho. Uma das contratações eh, da temporada mais pedaladas do para United. De McTominay. Ainda o Arsenal. Pode chegar o segundo. Defendeu! David Herrera. tenta lançar mais um ataque. Ainda Sancho puxa para o pé esquerdo. Trabalha com Martin Odegaard, saca Eden. Na área de rigor, Bruno Fernandes eh, não aceita a decisão. Aqui é o lance. Será Alex Telles a projetar. eh, معا وتم الغاء وعوده في القرار الى الفار وركله الجزاء والجانرز الجانرز امامنا الارسنال الارسنال يقسو على مانشستر يونايتد هنا بهدف ثاني عن طريق اللاعب ساكا اللي وضع هذه الكره باقتدار عشان يتقدم الارسنال في هذا الملعب في Bruno. Lá está Bruno Fernandes. Pode sair. Dalou! Uh! Está para a direção de Cristiano Ronaldo. Lá está ele a fazer uma boa recepção. Puxa aqui para o pé esquerdo. Maras. Granit Xhaka. Outra vez Smith Rowe. Depois centro de Matic. E Ronaldo ali. fugindo aos defesas do Arsenal, encostando para o golo. Mais, mais uma vez a chegada e o remate. E aqui a abanar um bocadinho. Aaron Ramsdale. Mas um grande remate aqui da Alexandre. Trabalho de Martin Odegaard, saca. Helenic. E a defesa. Muito bem jogado aqui para o Odegaard. Grande pormenor. A libertar-se do seu adversário. Do. Odegaard. Só Paulo ia para... É que Cat a cair. Martin Odegaard pode tirar. Já está. Defesa. David Herreia. Ainda Nuno Tavares para sim. as pancadas do Emirates. Aqui, bom lance. aqui Sim, bom a aproveitar. Pensa o remate. Mais uma vez, saca. Não foi à primeira, tentou à segunda. Lá vem a bola, sobrando para o Bruno. Cá vai disto. Insiste o Arsenal. Defesa! David Arreia. Ainda no Tá... Agora aparece aqui no corredor direito. É Jadon Sancho. De Alex Telles. Escorrega, mas à segunda tenta. De longe. Saca encontrar a baliza. Uma mensagem do Alex Teixeira. Já vamos a ela. Começa a segunda parte. Conseguir colocar em Jadon Sancho. Chega lá agora a bola. 2-1 um para o Arsenal para já. Nuno Tavares, cruzamento a ser tirado. Cruzamento tirado, lá vem a bola para a área. E o árbitro aqui a assinalar qualquer coisa. Pode fazer o 2-2, o Manchester United bateu! Oh, bola no poste! Que falhanço do Man United, é a loucura! Fernandes com este falhanço do Bruno Fernandes. rival de, do Arsenal a aparecer com o Nuno Tavares, tirou de adversário do caminho, bateu! Falhou Nuno! Bem Sim. na fase inicial do lance, depois falhando o alvo. Sim, uma grande iniciativa do Nuno. Vamos jogo, aí está a bola vindo vir para a Marionete, atenção! Pode ser o remate, Sancho! Estava lá, Aaron Ramsdale! Aliás, é Langa, é o seu dono. Bola picada de Gabriel. Tentativa de testar aqui a defesa do Man United. Primeiro Lindelof, agora Scott McTurners, como todos sabemos, depois de ter saído do Everton. Isto enquanto jogador. Falta, diz o árbitro de Scott McTominay. Chegado na segunda parte, fez um bom primeiro tempo. Saca, conseguiu. Dificuldade de chegar muito mais vezes na frente. Ali. Lindelof, pois o Bruno. Xavier. O fora de jogo. Eu vou falar que ia ser é difícil. em Londres, no Emirates. Saca. Cristiano Ronaldo, apoio vem de Diogo Dalot. A bola para Diogo Dalot para o Precari. Uh, e vão duas. E vão duas nos ferros de Diogo Dalot. Mais uma uma grande trajetória. Ui, ui, ui, ui, ali. Escudou do Arsenal a ficar a pedir qualquer coisa. Remate, golo! Que grande gol. Saca! Que grande gol. Que gol! Qualidade lá vai Bruno Fernandes, capitão do Man United, do centro para a área. Estavam lá. Alex Telles a receber à vontade, pode meter na área. Alex Telles já está.